Selamlar dostlar ben İmircan ve bugün sizlerle beraber e, All Star Tower of Defense oynuyoruz. E, bugün yanımda Zihni var. Hoş geldin kanki. Hoş bulduk kanki. E, gençler bugün dediğim gibi All Star Tower of Defense oynayacağız. E, oyunun amacını başlamadan şöyle bir anlatayım. Oyunun amacı arkadaşlar böyle işte binalar e, yani anime anime gibi karakterler geliyor. Bu anime karakterleri geldiğinizde bunlarla savaşıyorsunuz. Ve buradan bölüm seçebiliyorsunuz. Biz buradan hemen ben bir ilk bölümden başlayacağım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza da abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve abone de olmayı unutmayın. Hemen abi şöyle başlayalım hemen quick start diyorum. Abi şimdi başladığımızda ilk önce bize 500 dolar veriyor. Ben bu yeni çıkan ee, yani yeni çıkardığım karakteri koyacağım. Bunun ismi de arkadaşlar Naruto Chakra Mod. İşte bunu koydum. E, bu bunu ben daha işte bir 5-10 dakika önce çıkardım ve tekli çıkardım. Yani bayağı da güzel bir e, kendisi anime karakteri. İşte bakın burada yavaştan böyle geliyor ve bizimki de vuruyor. Böyle 6 saniyede bir falan vuruyor. Böyle görüyorsunuz birbirlerine hasar falan vuruyorlar şöyle. Bu arada <laughs> Zini de dans ediyor. <laughs> Bunun da şöyle hasarını görün arkadaşlar. Bakın Freezy sol diyor. E, bu da Zihni'nin e, Project Jojo'dan olan animesi. Şöyle bunu ben bir ilk güçlendiriyorum. Bunlar arkadaşlar böyle güçlendiriyorsunuz. Deme işleri falan bayağı artıyor. Yani efsane bir düzeyde artıyor. Son işlere bunları güçlendire güçlendire bayağı güçlendiriyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Şu an e, zihni bir tane Goku koydu. Bir tane de işte bunun ismini unuttum. E, Freeze'ye mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Ondan koydu işte. Şimdi ben de e, bunu güçlendireceğim ilk. Ondan sonra daha başka şeyler koyacağım. Bunun da ismi abi dediğim gibi Naruto. Naruto'nun ama Chakra modu. Böyle yavaştan bakın geliyor Freeze'ye Soldier'lar. Geliyorlar. Bakın bayağı vuruyor. Şu kanka bu bunun ismi ne? Söylesene. Bilmiyorum bunun ismini. Tıkla üstüne. Bir dakika. Ne? Bir dakika bakıyorum. Bak hemen üstüne tıkla. Nami. Nami'ymiş. Gençler işte gördüğünüz gibi ismi Nami. Ee, yani ben çok bilmiyorum. Yani ben sadece bazı çıkardığım şeyleri biliyorum. Onlar da bunlar. Şu an abi bu Naruto'nun Chakra modu 98 vuruyor ve daha 2 güncellemesi daha var. Ve bu güncellemeleri yapana kadar abi bu cidden çok güçlü bir şey olacak ve burada da 156 defend ee, görüyorsunuz Defender'in 156 canı var. Şöyle abi ben yine göstereyim. Bakın bir tane daha upgrade yaptım ve artık bayağı vuracak. Bu bildiğiniz şu an 145 vuruyor ve abi çok vuruyor ya. Cidden çok vuracak. Ve bundan şimdi işte bu Naruto'dan bir, bir tane daha koyacağım fakat biraz ilerlemesi gerekiyor. Şöyle görüyorsunuz bayağı bir vuruyor abi ya. Şimdi paramız birikti. Bir tane de buraya koyuyorum. E, buraya koyduktan sonra bunu da e, ilk olarak bunu geliştireceğim. Sonra bunu geliştireceğim. Sıra sıra ikisini de geliştireceğim. Bakın abi görüyorsunuz Naruto böyle etrafa gidip geliyor falan vuruyor ve bu Freezer Soldier'ın canı hemen gidiyor zaten. Bir dakika mesela şimdi bu Naruto bunu ne kadar vuracak abi? Çok merak ediyorum. Tek attı zaten. E, iki tane hedefi alıyor hemen içine. Şunu da geliştirdim hemen. Zihni abi burada Goku'larını geliştiriyor şu an görüyorsunuz. Hemen şuradan Next Wave'e yes diyorum. Ee, kanka şu ikisini de geliştirsene. Şu üstünde zıpladıklarımın iki tanesini de geliştirsene. Şimdi abi devam. Bakın bu 60 vuruyor yani şu an 63 vuruyor. Bir tane daha bastım buna ve artık bu da 98 vuruyor. İlerleyen zamanlarda daha hızlı gelecekleri için abi e, birazcık buna oynayacağım. Zaten bunun da şu an aynı. Hatta bu 900 olur olmaz hemen bunu bir fullleyeyim ben. Bağır abi yine demek istiyorum kanalımıza abone de değilseniz abi abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Ee, 1700 abone olmamıza son böyle arkadaşlar bir e, 40-50 abone falan kaldı. Hepinizin desteklerini bekliyorum ve bu arada bunu da fullledim. Ee, bu, aa, bu ne lan? Bunu açtım aha bakın. Bakın buradan bir şey geliyor. Naruto Chakra mod. Evet görüyorsunuz buraya bir tane boss gönderdi ve e, bizim boss'umuz gidip buradan hemen kendisini burayı bir iktirecek. Zaten gençler e, oyunun ismini de sorarsanız oyunun ismi zaten videonun e, başlığında yazıyor. E, All Stars Tower of Defense gibi bir şeydi ismi. Ben şu an ismini hatırlamıyorum. Bu arada gençler e, şöyle bir karar aldım ben artık. Yani hem videoyu atacağım ve oyun yayını açacağım. Yani Robux yayınları birazcık e, ileri zamanlarda olacak. Şimdilik Robux gelene kadar birazcık Minecraft ya da ne bileyim öyle arada sırada Roblox yayını falan yapacağım. Bu arada 900'ümüz yine olmuş ve bir tane de açıp bunu da açıyorum. Evet gördüğünüz gibi Chakra Mod klonu geliyor bunun da. Buradan bunu mesela kapatamıyorum. Açıyor zaten kendisi. Abi yani gördüğünüz üzere bu Frezia Soldier tüyolara bayağı vuruyor ve burada bakın powerful'lar var ve yani çıkamıyorlar. Şu an 10 yani 11k hasar falan vurdum ve çıkamıyorlar abi. Şu an bunlar max 214 vuruyorlar abi. Çok güçlüler ya. Çok güçlüler. Bunlardan iki tane daha koyacağım ki çıkartamasınlar. Hemen şunların ikisini de bir adet güçlendirme basıyorum. Bunlar da 650 istiyor. Hemen abi 650 olduğunda onları da hemen güçlendireceğim. Hatta sizin için abi bir tane de şuraya kiloa koyacağım. Kiloamızı da göstereyim abi şöyle. Bu kiloyu hatta hemen fullleyeceğim çünkü bu kiloa da bayağı vuruyor. Ee, kiloayı da abi hemen şuradan e, iki tane upgrade'ini yaptım ve böyle etrafında elektrikler falan çıktı arkadaşlar Kiloa'nın gördüğünüz gibi. Ve zihni bir tane Goku'sunu fullemiş ve Goku'su 72 vuruyor. Cidden arkadaşlar güzel. Şu an bizim de e, iki tane e, Naruto'muz full. Bir tane Kiloa'mızın yarısında. Ee, işte onu da hemen fullledikten sonra abi cidden çok güçlü olacak. Zaten şu an oyunu kazandık. Yani geçemezler artık. Ama biz yine de güçlendirmeleri yapmayı ihmal etmiyoruz. Şöyle kiloamızı ben bir tık daha güçlendireceğim. Ee, bu arada bunda da 650 istiyor. Bunda 750 istiyor. Ben hemen şunu bir güçlendirme yapacağım. Bunun güçlendirilmesi daha iyi olacaktır. Evet. Güçlendirdim ve bakın abi burada Hala Solar'lar geliyor fakat hiçbir şey yapamıyorlar. İşte abi bunlar cidden çok güçlü olan e, animeler. Bunları da abi upgrade ediyorum. Şunu hemen upgrade ettim ve bu 145 vuruyor abi. Şu an 145 vuran e, bir anime karakterimiz var ve bu anime karakteri cidden güçlü. Bakın burada 214, 214. Kiloğumuz 99 vuruyor e, Naruto şu da yarısında olan 198 vuruyor. Bu da 145 vuruyor. Hatta bu artık e, daha fazla vuruyor. Bakın abi buradan bir tane çakra modu çıkardı ve geliyor. E, bir tane de bakın bunların çakra modları falan kullanılmış. Kullanmayacağım ya. Onları ben bir tutacağım. Bayağı tutacağım. Şunu da güçlendirdim ve bu da 145 vuruyor artık. Range'i de bayağı yükseldi <laughs> abi. Çok vuruyorlar ya. Sonbaharda 3 tane wave kaldı. Hemen abi 3 wave'den sonra e, bir tane mini boss gönderecek. Bu bu mini boss'u da öldürdükten sonra size arkadaşlar karakter veriyor. E, bu karakterleri de e, eğer güçsüzse yani karakteri güçsüz veriyorsa arkadaşlar gidip e, anime karakterlerinizi feedleyerekten yani güçlendirerekten besleyerekten onların hasarlarını arttırıp e, daha güçlü oyunlara girebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar cidden oyun efsane bir oyun. Sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Yani dediğim gibi arkadaşlar oyunun ismi All Star Tower of Defense gibi bir şey zaten e, videonun başlığında da görmüşsünüzdür. Ve bu arada benim yanımda bu gördüğünüz kilo acık. E, elektrik abim benim. Elektrik yayıyor her yere. Ve bu arada 3700 e, 800'dü. Bayağı bir gelmiş para. Bunların hepsini güçlendirdim ve bunu da gösteriş amaçlı bir tane koymak istiyorum. Buraya koyabilir miyim? Bakın tam buraya koydum. Bunu da güçlendiriyorum. Ee, bir bunu da göstermek amaçlı koyacağım yoksa normalde koymayacaktım. Bakın abi çok vuruyorlar ya cidden bakın şu an kilo bile 160 vuruyor. Öbürkiler zaten fuller görüyorsunuz full artı fuller full artı full konuşamadım full ya full artı fuller bayağı vuruyorlar. Şunu da Hemen full diyeceğim, Son stage'ini açacağım. Bu son stage'inde falan bir şeye dönüşmüyor. Yani bir kulağa gibi böyle elektrik saçan bir şey dönüşmüyor. Ama bayağı vuruyor cidden bu da. Görüyorsunuz Goku'larımızın da iki tanesi fullendi. Şu an burası abi Naruto kaynıyor. Burası 4 tane aynen 1 2 3 4 tane Naruto var. Bir tane de Killua var. Yani abi e, bayağı bir güçlü bir şey oldu burası. Bir tane daha koydum hatta. Zaten şimdi bu stage'den sonra arkadaşlar boss gelecek. Bakın yani çıkamıyorlar ha bakın. Çıkıyor ölüyor. Çıkıyor ölüyor. Yani cidden oyun çok bozuk bir şey ya. Yani baya güzel ama yani eğlenebilirsiniz bu oyunda arkadaşlar böyle arkadaşlarınızla falan vakit geçirebilirsiniz. Bu arada Discord'umuza da gelirseniz bu arkadaşlarla yani bu arkadaşlar dediğim e, Discord'umuzdaki arkadaşlarla bu oyunu oynayabilirsiniz. Bu oyunu oynayan bir sürü arkadaşımız var Discord'da. Sizler de arkadaşlar gelebilirsiniz Discord'umuza. Şimdi abi son güncellemeyi yapmak için yani şu Norton'un son güncellemesini yapmam için e, 900 gerekiyor. Şu an 813 var e, paramızı hemen biriktirelim ve geldi. Güçlendirdim. 214 oldu ve mini boss'umuz geldi bakın abi. Mini boss geldi ve Guido. Mini boss çürüyor yani şu an bakın çürüyor kendisi. Eee... Ne oldu lan? <laughs> bakın abi. Mini boss çürüdü. Ve bakın bize Frezia Soldier 2 verdi. Bu kötü bir şey olduğu için ben bunu fit diyeceğim ve yani güçlü olması için bir tane e, anime karakterime vereceğim. Ee, gençler neyse bu videonun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler oyunlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, hepinizi arkadaşlar Discord sunucumuza bekliyoruz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Walk they talking. I do what I want,